Jo penso que bàsicament el moviment veïnal en el moment actual ha de treure dues, dues lliçons i aprenentatges de, respecte a la seva història dels últims 40 anys. Una, en sentit positiu, de saber reivindicar el seu paper durant, durant la, la fi del, del franquisme, durant la transició, i ser conscient que igual que en aquell moment eh, vas poder marcar l'agenda política i social i singularment en la ciutat de Barcelona i va poder empènyer eh, la, la democràcia, és a dir, no s'entén la democràcia en aquest país i, en, i a Barcelona en concret sense el paper importantíssim que ha jugat el moviment veïnal, doncs que igual que en aquell moment va ser un actor capdalt, eh, ara ho pot, ho pot tornar a ser. Això en positiu. En negatiu, també ha de ser conscient que en aquell, en aquell moment, en aquell context, al final del període de la transició, eh, quan un cop recuperat les democ llibertats democràtiques i es va poder votar, va semblar que s'havia de transferir tota la capacitat d'actuació en els partits polítics, que eh, potser ja no, eh, algú va pensar o va, fins i tot es va teoritzar des de certs determinats sectors polítics que no feia falta ja l'associacionisme veïnal, que, que tot la representativitat que havien tingut eh, d'aquella en favor dels partits i, i d'aquella situació hem passat a l'actual, és a dir, segurament si no s'hagués desmobilitzat eh, i no s'hagués tret la capacitat d'actuació que tenia el moviment marginal, ara no estaríem com estem. Per tant, eh, ha de, ha de, en el moment present ha de ser conscient que no pot abandonar el paper actiu que té, fins i tot eh, eh no, no pot delegar, és a dir, la seva capacitat eh, en la, eh, democràtica en altres actors, sinó que ha de seguir sent un paper actiu.